为了考求解放，风又浓友，团结一条心哎，手中的枪杆要握紧，嘿。 金刚，工友农友团结一条心，根据地的建立才。